暑かった夏の日差しもそろそろ秋と感じるような空気になってきましたね季節過ぎるの早いですあと何ヶ月だ4ヶ月だけ今年が終わっちゃうんですよね早いなこれは松茸水分 は小さく、ピノキ、まあいろいろ機能は入ってます。機能しか入ってません。 たんですよ地元でそれでサイとがで見てたらひし肉が売ってたんですよイノシシの肉でそれはねあれどんだけだろう 300g あっても500だなそれは2000円何本とかね1600円とかすごい安くしてるんですよね 小学生の頃に知り合いの人が山持っててそこで祭り狩りをしようということで連れてってもらったんですけどもちょっといたずら祭りがうまいなぁと子供ながらに思いましたね さあるですね本番を迎える飲み会でこういうしいたけしめじやそんなもんを食べて健康になりたいと思います飲み会ゃダメか自宅で作って自宅で食べるうん 最近また事務災害しましてマスクをかりながら暑い中でしますなかなかね 昔みたいにああいうことはできないんですけど、使える終了をね、暮らしたいと思ってやってます。 松崎の元の施設なんですけども大正レジ 今日はねお腹すやすや食べるのに必死そうなんす、まあ、まっさりといえばヤフオークションでね買ったことあるんですよ 産地は韓国なんですけども写真見たら内藤秀吉祭りなんですよね二段にもやするしあこれは川脇も使ったんですけど蓋開けてみたらもうびっくり幼稚園児の新みたいなのが10本転がってきて これは見シれたを持って久保さんにメールしたんですよ音さ汰ないし電話番号も載っないしやっぱりいいもんは一時値段するってことを頭に入れておかなきゃダメだね 様なんですね。これして。カロリーも低いですしね。 ど、普段は水飲んでます。で、何が一番好きかというと、じゃがいもの水ですね。その次に、玉ねぎと大根、それかな。皆さんはどんな水汁のおかげですか感触 ましたうまかったな今日はこれをキノコでおかず作りし母にもいいんだよね最近ねジム行きだしてから急に甘いものが好きになって無性に食べたくなるんですよ昨日もチョコ買いに行きましてねお寿司にも買ったわなんか甘いものが非常に食べたくなるんですよねなんだろうあれは ああまた久しぶりのきのこ尽くでした来月もまたしたいなということで今日はここまでですそれでは 今日もお疲れ様でした。愛ちゃん